Hola, si has visto productos audiovisuales de manera constante, puedes darte cuenta que la animación está presente en comerciales, programas de televisión, cine e incluso presentaciones institucionales. En este video te explicaremos en qué consiste la animación. Ahora sí, la animación es un proceso de simulación de movimiento a partir de la persistencia retiniana. ¿Pero qué es la persistencia retiniana? es la capacidad del ojo humano para percibir el movimiento dependiendo del tiempo de impresión de una imagen en la retina. Ok, ya te explico. Una imagen estática en sí misma no dice mucho del movimiento o la animación, pero una secuencia de imágenes mostrando a un hombre caminar puestas a una velocidad continua nos pueden dar la ilusión de movimiento. El cine utiliza generalmente 24 cuadros o imágenes por segundo y el video tradicional 30 cuadros por segundo. A estos cuadros o imágenes se les denomina fotogramas. O sea, en animación un dibujante tiene que hacer 24 dibujos para hacer la simulación de movimiento en el cine. Como por ejemplo, tomemos un caballo corriendo. Si queremos hacer la animación de este caballo, un paso completo digamos dura 2 segundos, o sea, hay que hacer 48 dibujos para hacer el paso completo de este caballo. Bueno, Espero que hayas aprendido algunos conceptos básicos de animación. Por ahora muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.